да yana bitta qo'shiq hozir shunaqa odamlar har xil endi inson inson besh qo'l barobar demaydiyu xuddi shunday har xil insonlar bor bir birini ko'rolmagan insonlar uchun atalgan qo'shiq bir birini yuboradigan insonlar ham bor shuning uchun <clears throat> la la la lo la la la la la la lo la la la la la la lo la Börüden korkma bolam Börü ham bolam deydi Banda börüden bahta Odamni adam yeydi Börüden korkma can bolam Börü ham bolam deydi Banda börüden bahta odamni odam yeydi rost qidirmay dunyoda do'st qidirmay dunyodan qo'rqmas hatto xudodan odamni odam yeydi rost qidirmas dunyodan do'st qidirmas dunyodan qo'rqmas hatto xudodan odamni odam yeydi bu dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu dunyo ekan kurash yaxshilarning ko'zda yosh yomonlarning bag'ri tosh odamni odam yeydi bu hayot o'rmoni ekan jonning qasdi jon ekan o'lish ham oson ekan odamni odam yeydi bu hayot o'rmon ekan jonning qasdi jon ekan o'lish ham oson ekan odamni odam yeydi bo'ridan qo'rqma bolam bo'ri ham bolam deydi banda bo'ridan battar Adam'ını adam yeydi birdan qo'rqma can balam, bo'ri hem balam deydi banda bo'ridan battar odamni odam yeydi la la la la lorep la la la lorep la la la la la lorep la la la la lorep la la la la la lorep